tak já zdravím všechny náhodné i pravidelné diváky této série projektu K51 a předesílám, že dneska je to jenom cvičení, ve kterém se nic podstatného nedozvíte, ve kterém se nic podstatného nedozvíte, takže můžete klidně vypnout zvuk a nebo dělat něco jiného. Dneska je to opravdu jenom cvičení, já budu sice mluvit, ale vy vůbec nemusíte poslouchat jenom zjišťuju, jakého hlasového projevu jsem schopen a já, co to se mnou dělá, když, když něco říkám a vlastně nevím, co, co bych měl říkat. Takže dneska je to opravdu jenom cvičení, opakuji cvičení a děkuji za pozornost.